56 overskrifter. Bare for å spørre en ting, da. Dette kan vi alle gjøre hvis vi har en Dette kan alle gjøre eh, på sin iOS-dings. Hvis man går inn under innstillinger og generelt og tilgjengelighet, så kan man skru på det som heter voiceover. Det man skal være klar over, er at den opp, endrer oppførsel. Det advarer Apple også om. Ja, det gjør det, og det med god grunn, fordi jeg har fått mye kjeft når jeg har vært ute og vist at der er skutt og fett at alle kan sette på på sin egen ting. Så, så jeg har fått 15 telefoner i etterkant. Å, hvordan slår det av igjen? føler seg helt normalt. Men det skal si, jeg har vært borti mange som tar den der. Ja, de begynner Og så med først, det er bare sånn Du må bare trykke to ganger, så skjønner de. Å oh, ja. For det er nemlig poenget. fordi når jeg, når jeg forklår, som du kaller det, David, så hvis jeg trykte på alt som jeg liksom fikk fingeren over, så ville det gå helt galt. ikke sant? Så poenget er at her kan jeg godt klå så mye jeg vil. Når jeg virkelig vil uh, mene business, så trykker jeg to ganger. <laughs> Vi stopper det. Men, <laughs> Um, hvis jeg f.eks. Eh, nei, det kunne kanskje noen linker her. Men det som kan gjøre for å hoppe mellom overskrifter her Klapp igjen. <laughs> To fingre. Jeg klapper igjen. Hvis jeg nå bruker eh, flikker nedover i stedet for eh, høyre og venstre, så hopper jeg mellom overskrifter. Innhold. Overskriftsnivå 3. Bakgrunn for virtuell hjelpemiddellag. Punktum. Hvorfor er det behov for VHL? Universell utforming og tillit. Punktum. Overskriftsnivå 4. Punktum. Det det er en link som mangler. Forholdet mellom universell utforming og tilgjengelighet. Kompatibilitet med riktige hjelpemidler. Hvis jeg nå vil lese det, så trekker jeg to fingre nedover. Kompatibilitet med riktige hjelpemidler. Noen personer med nedsatt funksjonsevne er avhengig av å bruke spesialisert programvare, kalt riktige hjelpemidler, sammen med ordinære riktige løsninger for å kunne bruke dem. Et typisk eksempel på dette er en skjermleser som sammen med en leselist brukes av blinde eller personer med sterkt nedsatt syn. Skjermleser konverterer den teksten som normalt vises på side 6 av 21.